Bom, em am am euh, euh, il-lec'h ma va gwech all euh, tiez hag ur ur sur a oa, me beva olger ama a va bet distrujet war-dro ar bla-vichou fizikan. Penoz a-bet distrujet peogwir

setu euh, a vaint bit intel a dama var, var, euh, do, euh, var do a chapelle a veler do hama. Hein? Chapel San Michel. San Kolod an da neuhe a San Michel, pegur do, do, euh, do zan da gav neuze en e, e anna. Euh, vaint bit intel a l'od e a e chapel a l'od euh, vandro a chapel. A gout eze, ba, a, an dud sur oa an obedan da zon endro da jom ama. c'est-tu euh, ben, à, la guerre, à, votre disparition, vraiment, euh, ben, vous avez un honneur de deux, car